O kurwa! Co? O kurwa! Co, Co jest kurwa? Czekaj jeszcze raz. Zrób to, zrób. Zobacz, co kurwa. Zobacz, kurwa. Śmiejesz to. Ale to jest pękiel. Poczekaj, poczekaj. Jesteś gotowy? No. Meskit Harry Potter! Ty to poczekaj, to ja spróbuję się zrobić. Ty, ale jakie to można dobre zdjęcie zrobić? No właśnie, jak Harry Potter. Czekaj.